цинктин иондоруна сапаттык реакция Thank you. эритмеде цинктин иондору бар экендигин аныктоо үчүн сульфиттерди колдонсок болот эритмеге жегич кошкондо ак чөкмө пайда болушу цинктин иондору бар экендигин түшүндүрөт